Hüseyn Cavidin həyatı, yaradıcılıq yolu. Hüseyn Molla Abdullah oğlu Rasizadə Naxçıvanda anadan olmuşdu. O əvvəlcə Mollaxanada ərəb-fars dillərini öyrənmiş, şərq tarixi və ədəbiyyatına dair ilkin biliklər əldə etmişdi. Sonra Naxçıvanda açılan yeni tipli tərbiyə məktəbində təhsil alan Hüseyn Cavid burada dünyəvi elmlərə yiyələnmiş məktəbin müdiri, tanınmış şair Məhəmməd Tağı Sidqinin təsiri ilə ilk şiirlərini yazmışdı. Gənc Cavid 1898-1903-cü illərdə Cənubi Azərbaycanda yaşamış, Təbrizdəki Talibiyyə məktəbində təhsilini davam etdirmişdi. 1906-1909-cu illərdə İstanbul Universitetində təhsil alan Cavidin dünya görüşünün inkişafında görkəmli türk şairlərinin yaradıcılığı böyük rol oynamışdı. Tələbə ikən İrşad qəzetində Növfə Füyuzat dərgisində isə bir ahi məzlumanə əsərləri çap olunmuşdu. O, universiteti bitirdikdən sonra Naxçıvana qayıdaraq müəllimliklə məşğul olmuş, lirik şeirlər ana piyesini yazmışdı. 1911-ci ildən etibarən Hüseyin Cavid ədəbi pedaqoji fəaliyyətini Tiflisdə davam etdirmiş, burada Keçmiş Günlər adlı ilk şeirlər kitabını nəşr etdirmişdi. O, 1918-19-cu illərdə Naxçıvanda Rüşdiyə məktəbində dərs demişdi. Bu dövrdə Bahar Şəbnəmləri şeirlər kitabının çap olunması, İblis və uçurum faciələrinin yazılması, İblisin tamaşaya qoyulması ədəbin böyük sənət uğurları idi. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra müəllim kimi fəaliyyət göstərən Hüseyn Cavidin dram əsərlərinin nəşri, müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulması ona böyük şöhrət qazandırmışdı. Bütün bunlar Hüseyn Cavidin nüfuzunu artırmaqla bərabər, sənətinə və şəxsiyyətinə paxıllıqla yanaşanların da meydana çıxmasına səbəb olmuş, dövr mətbuatda ədib haqqında haqsız tənqidi məqalələr çap olunmuşdu. Əsərlərinə ədəbi məhkəmələr qurulmuş, üzvü olduğu Yazıçılar İttifaqının yığıncaqlarında o burja yazıçısı, müasir həyatı əks etdirməyən sənətkar kimi tənqid olunmuşdu. Bütün bunların nəticəsində Hüseyn Cavid 1937-ci ilin iyun ayında günahsız yerə həbs olunmuş, 1941-ci ildə Sibirdə həbs düşərgəsində vəfat etmişdi. Ədibə 1956-cı ildə bəraət verilmişdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və köməyi ilə Hüseyn Cavidin cənazəsi 1982-ci ildə Sibirdən vətəninə gətirilmiş, Naxçıvanda torpağa tapşırılmışdı. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizmin əsas yaradıcılarından olan Hüseyn Cavid həm əruz, həm də heca vəznində şeirlər yazmışdı. Humanist, işıqlı duyğular, Nəcib Amalla yaşayıb yaradan Hüseyn Cavid, mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir, deyirdi. Bu qayə onun poema və dram əsərləri ilə yanaşı fəlsəfi lirik şeirlərində də öz əksini tapmışdı. Sənətkarın Çoban türküsü, İlk bahar kimi şeirləri nikbinliyi, xeyirxahlığı, insana məhəbbət ruhu yüksək sənətkarlığı ilə seçilir. Qız məktəbində şeiri təkcə ədəbin yaradıcılığında deyil, ümumən poeziyamızda sujetli lirikanın mükəmməl nümunələrindən sayılır. Üsyankar ruhda yazılmış qadın şeirində şair onu daim düşündürən ictimai problemlərdən, qadının taleyindən, mövhumatdan, cəhalətdən uzaqlaşması, qəflət yuxusundan ayırmasından söz açır, azad, bəxtiyar bir insan kimi ömür sürməyini arzuluyur. Hərb və fəlakət əsərində ədib dünyada gücün, zorun haqqı üstələməsi ilə barışa bilmir, hərb yolunu tutanların bəşəriyyəti fəlakətə sürüklədiyini göstərir. Hüseyin Cavidin bir ahi məzlumanə, işdə bir divanədən bir xatirə, Hübuti Adəm əsərlərində epik təsvirlərdən çox lirik, romantik düşüncələr öz əksini tapmışdı. Azər poemasında şairin qərbə və şərqə, eyni zamanda şərq-qərb müstəvisində Azərbaycana baxışları əks olunmuşdu. Hüseyn Cavid ədəbiyyatımızda mənzum romantik dramaturgiyanın banisidir. Ədibin ilk dram əsəri olan Ana mənzum faciəsinin mövzusu Dağıstan həyatından alınmışdı. Maral pyesi pula, sərvətə alüdəçiliyin cəmiyyətdə törədə biləcəyi faciələri əks etdirir. Bakı mətbəə işçilərinin həyatından bəhs edən Şeyda pyesində ədəbin digər dram əsərlərindən fərqli olaraq çətin, ağır həyat tərzinin və azadlıq düşüncəsinin təqdimi ön plana çəkilmişdi. Dramaturq Şeyx Sənan mənzum faciəsində dini əfsanəvi şəxsiyyət olan Şeyx Sənanın timsalında insanın mənəvi ucalığını, əsl eşqin dini etiqad üzərindəki təntənəsini, buxovları qırmaq qüdrətini əks etdirmişdi. Uçurum faciəsi ilə Hüseyin Cavidin yaradıcılığının birinci mərhələsi başa çatır. Sonrakı illərdə qələmə alınmış Peyğəmbər və Topal Teymur əsərlərində tarixi şəxsiyyətlərə, tarixdən alınmış hadisələrə müraciət olunmuşdu. Knyaz dramında Cavid azad sevginin və pak mənəviyyatın təntənəsi motivini diqqət mərkəzinə çəkmişdi. 1932-ci ildə yazdığı Səyavuş faciəsində dramaturq Firdovsinin Şəhnamə əsərinin motivlərinə müraciət edərək öz humanist düşüncələrini qələmə almışdı. Hüseyin Cavidin dramaturgiyası Xəyyam İblisin intiqamı əsərləri ilə tamamlanır.